Eh, hacer este pedacito del video porque muchas personas me han estado preguntando obviamente en mi Instagram después que subí eh, la historia de haberme hecho un tatuaje y obviamente yo les prometí este video para mostrarles cómo había sido todo, cuál había sido el tatuaje que me había hecho pero eh, también quería compartirles esta historia la quería hacer con mis amigas, pero dentro de todo lo que pasó el día que nos tatuamos, eh, no tuve mucho tiempo en hacerlo porque me tuve que ir. Y como les había dicho antes, eh, estaba súper, súper nerviosa de hacérmelo, porque obviamente era el primero y <laughs> era algo que sabíamos con todas mis amigas que iba a ser para siempre. Para ponerlos en contexto, yo tengo un grupo de amigas y nos conocemos desde el colegio. Em, somos siete en este momento y hace algunos años éramos ocho. Em, y hace algunos años éramos ocho. Em, hay cosas de la vida que uno no entiende y que obviamente uno no, no alcanza a entender por qué suceden, pero lamentablemente hace un año perdimos a una amiga y yo sé que esto no debería estar llorando, me prometí no llorar, pero prometí hacer este video y también contarles eh, la historia detrás del tatuaje. Desafortunadamente perdimos a una amiga muy especial hace un año. Eh, tuvo un accidente y hoy en día nos cuida desde donde quiera que ella esté. Sabemos que ella nos cuida día tras día y ustedes no se imaginan cuánto la extrañamos. Em, sí, puede que haya pasado un año y mucha gente puede decir, oye, ya pasó un año, supera ok, hay gente que lo puede superar más rápido que otras personas. Y yo creo que esto no es de superar, sino es más como de recordar a esa persona y pensar que pudiste vivir muchas cosas más con esa persona, pero la vida no te lo permitió y las circunstancias tampoco lo permitieron. Así que este tatuaje fue, es en honor a Cami, are you? Okay, so I am recording this from my phone, whatever, but I am gonna start this blog just uh, saying um, I am so scared. Like, I'm freaking out right now. I don't have any makeup on. I know I look a mess today, like a little bit red, but whatever. The thing is that I am freaking out. I am so scared. I'm super nervous because today is the first time I'm gonna get a tattoo like my first tattoo i'm gonna get ink and i am so scared right now like i never think i would say this but i was thinking for a long time to get one and i was super ready and i say yes i want a tattoo and everything but to be honest i'm freaking out today like i don't want to go i don't want anything but today is a special day for me and all my friends and you are going to know why in a little bit. ustedes se han dado cuenta, yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero es como una estrella fugaz que representa lo que es Kami. Y alrededor de las puntas y de la cola de la estrella, abajo hay tres punticos y arriba hay cuatro. Y eso representa lo que somos nosotras siete en este momento, somos siete personas la que, las que nos hicimos este tatuaje en honor a ella y sentíamos que era algo que queríamos hacer para recordarla y para recordarnos a nosotras mismas que pase lo que pase, siempre vamos a estar la una para la otra. Ya está mucho mejor, ya está como mejorando. Hoy es el domingo, Hoy es el quinto día y ya está muchísimo mejor, ya no me duele, eh, ya no me arde tanto como en los primeros días y pues ya está como rascando bastante. Obviamente no lo puedo rascar, pero, pero pues ahí vamos, súper, súper juiciosas como con el tratamiento y como con los cuidados que se deben tener. Yo no tuve la oportunidad de despedirme de mi amiga porque estaba muy lejos desafortunadamente cuando esto ocurrió y por, por cosas de trabajo no pude viajar a Colombia. Em, y pues es algo de lo que todavía me duele no haber podido estar con ella, em, pero pues obviamente era imposible eh, ir a Colombia para despedirme de ella. Amores, pues eh, les digo eso porque uno nunca, nunca, nunca sabe lo que en esta vida pueda pasar. Así que aprovechen a sus familias, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos, a todo el mundo quienes los rodean, porque ellos siempre son los que lo hacen crecer a uno como persona, siempre están ahí para ayudarlo a uno. Y a veces uno, por estar como en ese embolate de la vida, de ir y correr, de trabajar, de estudiar y de todo, uno no valora eso, uno no valora que ellos están ahí, que ellos están pendientes, que ellos ven cualquier problema que uno tenga, ellos siempre van a estar ahí. Así que ahí viene, hay veces en las que digo que uno tiene que sentarse como a reflexionar, como a valorar lo que uno tiene y a valorar a esas personas que están ahí con video que quería hacer, que, que, tenía como, como en mi corazón que quería hacer, que quería compartir esta historia con ustedes y sentía que era el momento indicado, porque cuando pasó esto nunca, nunca lo publiqué ni en Instagram ni en YouTube, me hice una story time, sino es algo más privado, pero pues hoy quería compartir esto con ustedes y también ustedes me preguntaron por qué me había hecho un tatuaje y siento que esto fue más como en honor y en homenaje a una amiga que la extrañamos muchísimo y que de donde y que desde donde sea que esté, ella sabe que la amamos con todo el corazón y que la extrañamos y sabemos que ella nos está cuidando desde allá arriba. Y nada, pues, bueno mis amores, esto fue todo por hoy en el video de hoy. Eh, yo les mando un besito enorme. Em, y nada, yo creo que nos vemos en el próximo videito. ¡Chao!